بانش لاين تقدر تلبس في مان لايف بيك وايد ما تلعبهاش طايح لساني سلاحي كي ننطق يطلق صراحي راسك فارغ وش بيك بالا على لسانك تعرفني ديما بقيمتي قدري وشاني وين نروح نعيش جامي نهبط راسي من الصغر كبرت حاجة من تما راحت فيا باللي نيفك فقزة جامي نكرالي احكي عليا ما هضرو بزاف ظهري ولا تاكسي فامي ماليش خلي يحكي ويني حاطهم كامل لورشان نحكي بلا بانش لاين نهضر بالشراب باسكو الكلام جينيرال مشني نحكي عبد واحد كامل كيما بعضاكم كامل شتلة واحدة موتوا الأقوى دا والرخصة فيكم جامي نخزر يا لو كان عيني تعمى كامل تشوفوا ودنيكم لكم مصرى للأعمى هزوا الهضرة بزاف شميت نقولها سون زعاف كامل هوني باسكو عليكم فري تركاز عايش كيما لافلام وسط كيف كبير عايش شايف شوفك مالي قريب فلاجي صغير حقروني بالعين ما حطونيش في البال قالوا مازال صغير عاوج هو درارية وبلاين ما يغرقش الكاركتر سبا بالغابة يبقى حيوان القمرة في نص السما الي الكامل وحدها تخمم شمس نهار على يصبرها ليل هاي فوتو طويل اني يعني عساس علاها بالستيلو والورقة مبات نحكي معاها هارد كور ستيل من فمي دمي سيل نعطاكي بلي بانش لاين تردي بومبو دي ميسيل هاكا كان راوند سات جامي تطيحني اجونو والخرصوف مرة بيدك لي جامي شوفوا توبي ديديكاس للي إلي خيو هليت في اليد مفرار الراية السودا جامي نهبطو علم نادي ما طال 48 ولاية راية الجهة كحلا ما يشرفوناش الخوان احسب احسب مليش لحيتك عندك تطيح كيف تهبط راسك سكانر في عينك لصق ايتونا من الحرزة هضرة الزايدة والخزرة كي ولي ابيض الغرب زينين الدفن وتحت تحت التراب حتى نكبر ونشيب جامي نخسر الحبيب جامي نربح العيب جامي نطول الطريق كي نمرض وحدي نرتاح نفس ارضي وانا الفلاح ما تسقسينيش جديد عبالك قاتلنا الفيت على دي ما تحكيليش كون شابيان راه بقى يعيش عاشت لسامي وما تم لها أجرت البارح اليوم اني قلت علاها اصحب ما كانش رجلة ما تحكي ليش لزوم توه وكتر غيرت منقيش الارض تناكد ما مشتا ولا خريف راجل طالع فوق راجل قوم لوط يا لطيف أبار النايت نخبص راه حاجة مش مليحة أوكسفورد قاموس الكلمات أنا قباحة قربت استيه مونطاليتي فو بعد وشوف درا كنبانلك فلو بيج بوس في لي جو دو مو عبد كيما العباد وان داي راح نموت